к сожалению, проиграли. Let's get this done. Middle. Wow. I have eyes on the enemy. Could you need help? CSGO. по Я не хочу играть. начали. Я вообще как не знаю. крайней мере, иди себе... Lock and load. Это будет один килл. Что я сделаю, если... Вот. Targets acquired. That makes three left. I need help. сейчас звук плохой ужасно. Почему-то. Мне просто нервы. Let's go. All right. He's got the bomb. Terrorists win. Bomb has been planted. Big boys flashback. Yeah, yeah. Hey, hey. I see the bomb carrier. вопросы насчет. Смотрел? Так, у меня сейчас, наверное, плохо у меня было. А, это этому блоку. Да как бы... Sounds good. ты не умеешь играть. Окей. Okay. Ну, короче, роботы. Искусственный интеллект будем. Смотри, ладно. Я не мастер раскидки, конечно. Как right. Что ж тут лагает? Где-то все будет, ладно. Блин, какие блины. Ладно, всем пока.